Ana, ¿qué estás haciendo en mi oficina? Es que no sé qué le hice a mi computador y ya no funciona. Y tengo que entregar un informe antes de las 3 y pues no sabía qué hacer y pensé que tú me podías prestar el tuyo. Ana, te he dicho muchas veces que si necesitas mi ayuda, con mucho gusto yo te la brindo. Pero sabes que no me gusta que cojan mi computador sin mi permiso. Está bien, perdón. Yo te perdono, pero con una condición. Que me aceptes una invitación a almorzar mañana. <laughs> Oh, listo, dale. No se te olvide. Ana, ah, la cárcel es una mierda y no justifica estar aquí. Tu última mirada me dejó preocupada que podrías caer en la duda y hacerlo de nuevo. No nos engañemos. Tú sabes que esto es una adicción y por más que te justifiques y te llenes de razones para hacerlo, estas no son más que una gran mentira. Pues una es demasiado, pero mil no son suficientes. Sabes que en esto no hay una última vez. Seguirás haciéndolo. Es un círculo vicioso que solo puedes llevarte a un único destino, la cárcel. No juegues con tu suerte. No lo hagas, porque más quieras no lo hagas. Encierra tu pasado y olvídalo todo. Esto lo hago por ti.